Drop it. 三井ダイレクト おラッキーベだ Wow, wow. Wow. Wow. Vicky, wow. Brava. Ancora. Wow. Ancora. Ancora. Wow. Ancora. Avanti. Uh. Wow, wow. What was 吠えるね。え吠えるね。吠えっちゅうの What? あ、返さないかな 登録してほしいと。うん。